Dret de societats. El dret de societats el que fa és regular l'activitat econòmica o l'activitat empresarial quan s'exercita no per una persona individual, sinó per un col·lectiu, és a dir, per un grup de persones, per una societat, per una entitat. En puritat, el dret de societats només haurien de ser les societats civils i mercantils, en sentit estricte només aquelles que estan regulades en amb dues legislacions. El que passa és que en sentit ampli introduïm o incluïm dintre del dret de societats totes les altres formes jurídiques, siguin les que siguin, encara que no siguin estrictament civils o mercantils. Per exemple, doncs les associacions, les associacions de gent que d'alguna manera fa una activitat d'empresa per aconseguir diners, per aconseguir capital, potser tenen una petita explotació d'un negoci de bar, són una associació eh, que no tenen ànim de repercutir o de recuperar o de repartir beneficis entre ells, sinó a eh, una finalitat social. També incluïm aquí les cooperatives, que són mm, fora de l'àmbit mercantil i fora de l'àmbit civil, són laborals. Però com que tenim eh, una, o volem que el dret sigui molt integrador, les incloem totes.